ってる矢野のクソ野郎だおい G1 おいいいんだろ実行委員会さんよおい矢野とやらせろこの野郎ああのクソ野郎よマットに沈めよ納得いかねえんだこの野郎あおい聞いてんだろ新日本さんよおいあのクソ野郎と組めそだけだあおいおいなめてんのかこの野郎あマスクもあるマスク大事なよねケツ ケツマンにはケツ大事なんだこの野郎なんだこれなんだこれこれよこれなんだこれはこんな下げやがってよなめんじゃねえぞこの野郎ケツかけケツかけろこの野郎ケツだケツかけろケツだお互いのケツかけて勝負だこの野郎口かまん Two losses in one day. Ah, two days. What is it? Lost today. Ah, I can't believe I tapped out to Yoshihashi. Yesterday I lost straight after my match when they announced that I wasn't in the G1. Yoshihashi, I hope I have you in between your block matches so I can kick your ass. 今年も G1 エントリーされたからそれは、えー、紛れもない事実を前に進むしかないからね、えー、去年以上のインパクト そして結果を残してシングルのタイトル取る一番のこの G1 クライマックスというのは今までの序列とかその分団関係なく全てシャッフルできる年に一度のお祭りだから俺は序列を一気に上げてそして タイトルのベルトを必ずダッシュするからそれだけは変わんないから今日なんか試合しててなんか楽しかったですねなんか田口、えー、田口監督とはなんかね波長会社な気がするんですよね多分ね結構波長合ってるんですよなんかやってて楽しいですねなんか昨日ほらこのジャパンポーズだったんですけど 僕としてはどうしても一緒にこっちやってほしいなと思ってだからロッキー翔陽龍とかでいいんじゃないかな六本木 4K4K 4K ですねな感じでやってもいいんじゃないかなと思いますよしで明日からまたね通勤になるんですけど、うん、ここはやっぱり僕らとしても一個テーマを決めてグイグイいかないといけないところなんでね、うん、しかも明日はやっぱり マまあ、審査も引退することなんで、ますます負けられないですね、いい風吹かせます。